эки дененин аракет этүүчү күчтөрү кандай байланышканын тажрыйбада карайлы бакка жип илинген аяк жагына эки динамометр бекитилген бир динамометрдин аягын бала кармап турат бала жипти тартканда динамометрлердин пружиналары чоюлууда чоюлуусу бирдей бала жана жиптин аракет этүүсү жип жана бактын аракет этүүсү бирдей экинчи тажрыйбада эки бала динамометрди жиптин эки жагына бириктирип кармап турушат балдар жипти ар башка багытта тартууда бул учурда динамометрлердин көрсөткүчү өзгөрүүдө бирок маанилери бирдей болууда аракет этүүчү күчү бирдей калууда